Neretzako landaremoan sortzeko proiektu bat izan da, ez naizela mugitu behar, bertan nagola, bertako jendearekin, eta dena errezago egiten zaidala. Beraiek etorri ziren bilatu nahi zutelako pixka bat herri baten lasaitasuna eta bera konkretuki aitak e, nahi zuelako etxe azpian lan egin. Eta berak esaten du, zan broma da, baina berak esaten du nahi zuela Eh, lan egin etxeko zapatilekin, ez? Gero ja etxeko zapatiak kendu zituen eta eta beste zapatia jarri baina bueno. Nire posan izan da proiektu hau gauzatzea eta landa hori bizi den herritarrak erabiltzea. Eta hori, e, eh, mogikortasun erantzun bat ematea. Herri batean proiektu bat sortzea eta aurrera eramatea azkenan bentaja asko ditu, ze lasaiago zaude, gertuago dituzu gauzak, ez ara mugitu behar, ez ara ez dituzu egin behar ezak bat kilometro zure lan e, espaziora joateko. Gero ere bai artistak eta joaten dira herrietara inspirazioa bilatzena, pues eske herrian bazaude denbora guztian inspirazioa tortzen zaizu bakarrik, ez? Amaiak, Jesusek, Ketapatxik lortu dute. Landa inguruneak beren lanbide eta bizitza proiektua gauzatzeko aukerak eskaini dizkie. Baita modu jasangarrian, berritzailean eta bideragarrian gauzatzeko ere. Ekin zure ametsari, etorkizunez beteriko herriak. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.